English ESSEC Экспресс супер современный эффективный курс. Хочу все знать. ESSEC Экспресс Супер современный эффективный курс English. Хочу все знать. Эффективный, суперсовременный экспресс-курс поможет вам в освоении английского языка. Будьте уверены только в одном. Вам все под силу. Дорогие друзья, все те, кто бывает за границей очень часто, знают, как трудно, когда не знаешь английский язык. Поэтому темой сегодняшнего занятия, урока номер 9, будет аэропорт. Надписи и указатели, слова и фразы по теме аэропорт. Дорогие друзья, в аэропорту нам часто приходится встречаться с различными надписями и указателями. Итак, аэровокзал, терминал, терминал, вход, вход, entrance, entrance, entrance, выход, exit, exit, кончик языка к небу, к верхнему, к зубам exceed прибытие arrivals arrivals отправление вылет departure departures departures рейс самолета flight flight Flight. Кончик языка к верхнему небу. Flight. Посадка самолета. Landing. Landing. Справочное бюро. Information. Information. Кончик языка в конце н. н. Information. Время отправления вылета. Time of departure. Time of departure. Of говорите в конце of, в, в, of. Так произносят англичане. Time of departure. Departure. Регистрация. Check-in. Check-in. Таможня. Customs. Customs выдача багажа, luggage claim или baggage claim, baggage claim, посадка в самолет, boarding, boarding, выход на посадку, gate, выход на посадку, gate, gate, еще повторим один раз выражение это. Выход на посадку. Гейт. Гейт. Это буквально означает гейт – калитка или врата. Паспортный контроль. Паспорт контрол. Паспорт контрол. Рейс откладывается или задерживается. Одним словом, delay – Delay. Не мягкое D, как говорят украинцы, delay, а delay, delay. Служба безопасности. Security. Security. Удаление на U. Security. Туалет. Тойлит. Тойлит. Ударение на О. Тойлит. Или WC. WC. Ударение на C. Продолжение. Продолжение. WC. WC. Туалет. Магазин беспошлиной торговли. Duty. Beauty free, free на и shop. Beauty free shop. Shop на о ударение. Бюро находок или забытых вещей. Lost and found. Lost на о ударение. Lost and found на а. Found. Lost and found. Продолжим слова и фразы к теме аэропорт. Здравствуйте. Hello. Hello. Вот мой билет. Here is my ticket. Here is my ticket. Вот мой паспорт. Here is my паспорт, паспорт, Is my passport. Вот бронь гостиницы. Here is hotel reservation. Here is a hotel reservation. Reservation. Я здесь по делам. I am here on business. I'm here on business. Я здесь в отпуске. Или как турист. I'm here on holidays. A tourist. I'm here on holidays. A tourist. Я хотел бы место у окна. Можно сказать I would like или I'd. Д. Язык к небу, к верхнему, туда, к зубам. I'd. I'd like a seat at the window. Я бы хотел место у окна. I'd like a seat at the window. Я буду здесь пять дней. Можно сказать I will. I, а можно кратко, I'll be here for five days. I'll be here for five days. Я буду здесь месяц. I'll be here for a month. I'll be here for a month. Я остановлюсь у друзей. Будущее время. I'll stay here at my friends. I'll stay here at my friends. У меня нечего декларировать. I have nothing to declare. I have nothing to declare. Надо помнить всегда, что в английском языке только один раз отрицание. Не может быть have not, а потом еще nothing. Один раз э, только одно отрицание должно быть. I have nothing to declare. У меня с собой российские рубли. I have with me Russian rubles. Или кратко. I with me Russian rubles. Мне нужен переводчик. I need, буквально нуждаюсь, an interpreter. I need an interpreter. Interpreter. Я протест, протестую. I protest. I protest. Позвоните по этому телефону. Phone this number, please. Phone this number, please. Еще нам необходимо запомнить слова и некоторые словосочетания. Ну, поймите, без этого никак в РПТУ не обойтись. Эти слова везде встречаются, и нам их необходимо знать. Аэропорт аэропорт. Эапот. Эапот. Эапот. Ударение на э. Под протяженное. Эапот. Тележка. Тролли, тролли, тролли. Ударение на о. Тролли. Зал ожидания. Дипаче. Лаунч. Лаунч. Дипаче. Лаунч. Ручная кладь. Hand. Hand. Ударение на э. Кончик языка к небу, к верхнему. Hand. Luggage. Luggage hand luggage посадочный талон boarding boarding pass pass boarding pass виза виза виза обратный билет return return ticket return, ticket, ticket. Перевес багажа может в дороге быть. Excess, excess, luggage, excess luggage или baggage, excess baggage. Дорогие друзья, Наш урок близится к завершению. Позвольте кратко подытожить. Итак, первое. Аэровокзал. Терминал. Терминал. Вход. Entrance. Entrance. Выход. Exit. Exit. Прибытие. Arrivals. Arrivals. Отправление. Дипачес, Дипачес, рейс самолета, флайт, флайт, посадка самолета, лендинг, лендинг, справочное бюро, information, information, время отправления, time of departure, Time of departure. Регистрация. Check-in. Check-in. Паспортный контроль. Паспорт. Контрол. Паспорт. Контрол. Выход на посадку. gate, gate, Таможня. Customs. Customs. Опоздание рейса откладывается. Одним словом, delay, delay. магазин беспошлиной торговли, duty free stop, duty free shop, duty free shop, служба безопасности, security, security, туалет, toilet, toilet, WC, WC, слова и некоторые фразы. Здравствуйте, hello, вот мой билет, here is my ticket, here is my ticket, вот мой паспорт, here is my passport, here is my passport. Вот бронирование в гостинице. Here is a hotel reservation. Here is a hotel reservation. Я здесь по делам. I am here on business. I am here in business. Я хотел бы место там у окна. I'd like. I'd like a seat. Я буду здесь. I am here for. Там 4 дня или неделю или неделю, или можно I will be for. I will be for. Я остановлюсь. I will stay. У друга и так далее. Мне нечего декларир... деклариров... декларировать. I have nothing to declare. У меня с собой. I have with me аэропорт, эапот, тележка, троллей, зал ожидания, departure lounge, ручная кладь, hand luggage, hand luggage, посадочный талон, boarding pass, boarding pass, виза, виза, виза, обратный билет, return ticket, перевес багажа, exceeds luggage или baggage. Дорогие друзья, наш урок закончен. С вами был Петр Горбатюк. Я желаю вам всем удачи, я желаю вам успеха. Э, подписывайтесь на мой канал, кликайте только палец кверху. Все желают жить. Пока. So long.